abendo gye muli akansubire muli bulungi bulomu gyasinzira okulabira emikye baliko gye mutuusaako engalo abanyabo ne bassebo abalangira n'abambejja basaava ne banaava ntumbudde nga bena basuubiza tukusabiriza ennyini nja kuba gye ndi mukusookera ddala njala otumirako bannayuganda mwenna bulomu gyasinzira naddala njala okusooka okubaza bannamasaka mwenna bannamasaka mwenna mwebale kulaga mutandaffe omukwano ogw'ekimemete nga bwe nabagambye nti akakodyo akali wakati w'omumpe ba yosefu tabasira mutabani wa kalekezi yaliko omukulembeze eggwanga e, ne mutabani we rg wasanya kalotalesusa mayiga okukyaya enyere ya kabaka nolitekako ettomi okuba nti tebamwagala bantu bamukyawe bambi byabakalidde mu ngalo yensonga lwaki mula nti feesi zabadde nyiikaavu n'okutuuka okujjako amasanyalaze eggwanga lyonna abantu baleme kukola ki baleme kuba nti bawuliriza omutanda waffe nga bulijjo naye era nga sinatandika kikula lugi eno mbese njagala egende eri media campany zonna mu uganda nga sosoddeemu bannange ndowooza mwandibadde mukulwa ne mutegera nti kyebayita fourth estage oba essiga eryokuna oba ettabi eryokuna mu nsi mukulaakula n'ensi gabeera mawulire eithe ag'empapula agasoma ku radio oba agasoma ku tv naye bwe mubanga nammwe mwenyigidde mu ngeri y'okukonzebya eggwanga n'abantu obutamanya information kikolwa kyabwe swavu nnyo era kitegeze gwanga tetulina gwanga lya Uganda ligenda kulaakulana ng'abantu tebasobola kufuna information njala okuvumirira nesa kuvumirira yenna tv radio stations mu uganda wonna ezaganye okuzanya obubaka bwa ssaabasajja kabaka ronald mwenda mutebi, mutebi owokubiri obwamatekera ge ag'omwaka 28 nti ekintu kyemukola kikyamu nnyo kabaka yentabiro ya buganda kabaka yentabiro ya banda uganda bonna abawangaalira mu buganda nammwe kenyini bakola ku tv ne radio stations yentabiro yammwe bwe baba basiba omumwa ne mugaana okufulumya obubaka bw'omutanda olw'okuba mwaweera ebiragiro ebitasobola kukkiriza mesagi yonna eva mu bwakabaka oba eva ewa ssaabasajja okubanga efuluma kyansonyi nnyo tulina radio stations ezisukka ebikumi ebibiri lediyo ndowooza nga bbiri ssatu ezasobodde okufulumya obubaka obwo kiki ekyatuukawo tulina tv ez'obwannannyini n'eza gavumenti wadde tv zonna zaganye okufuna obubaka bwa kabaka kiki emuliko twebuuza ensi mwagiryamu olukwe bannayuganda mwababyamu olukwe obutafulumya obubaka kiki mwagala tugamba nti ssaabasajja kabaka obubaka bwe yafulumizza tebulina bwobuyamba mujjukire buli muntu ali mu uganda mwenna mwenna mwenna basinga obungi entabiro yammwe ya buganda mu buganda wakati mulinamu amayumba mulinamu amataka mulinamu bizinesi kitegeeza nti buganda ebunaataboka ngaabantu beekyanze olwettaka gwe aganye okufunya information naawe agituulidde nalawo byobuganda naawe kijja kukwatako nkiddamu gwagawumbidde naawe agaggalidde atayagala gawulidde kufunya information singa ekintu kinaatokota nga si kisaanikire olina edduuka olina ennimiro olina ennyumba olina buli kimu obuganda nga ye toli muganda kitegeeza naawe kijja kutwaliramu message y'omutanda yabadde lawuda alikkirya era buli omu yagiwulidde bulungi kitegeeza nti mulina okwebeerera mu nsonga zimu oba endala okuba nti mutereza ensonga zino mubuulire abantu information so njatwala okwemulugunya kwange eri media companies zonna zonna zonna mu uganda olw'okubanga mwesulire gwa naggamba mwagaanye okufulumya obubaka bwa ssaabasajja kabaka ekintu ekikyamu ennyo era ekityoboola eddembe lya ssaabasajja kabaka n'ekityoboola obwakabaka bwa buganda naye ng'abantu tujja kufulumya information tujja esigala nga tugifulumya saagala kulandaganyo ngeyajja okusaba eryato ne bamale banomusibako agenda okujjukira disaba ngaobudde bumukeyeeko nolwensonga olunaku lwa sande ngenda sooka kuyita mu kigula luggi omala okuyita mu kigula luggi then lyoke mpite omuntu gwe nabasindi gwe nabagambye okubabuulira musooke mula ekituyita hola story mu uganda naye era ekigula luggi tekigenda kwawukanako nebimuli byambulange bulijjo era ngenda kikola nga kiri special kya bimuli mbulange mengo ntandise bwe nti naye era nga sinatandika njala bajjukiza buli muntu ali wantegeeza muno nti omukulu waatombodde ntandise bwe nti njala mutagiigire wano omukulu wa sanja carol telespima egamba mr arg n'akakiiko konna akalowooza nti kafuga obuganda ng'ate kaliwo mbukyamu ekisiikirize kya katonda kyatulamusizaako jjo bwe kyabadde nga kigenza okutina tino ogendako emasaka okukuza amatikira gaakyo ag'emyaka abiri muomunaana yogayoga ssaabasajja tuyanziza nnyo obaka twabufunye era tukyabongerayo busobola okutuuka ku buli muntu yenna ali mu uganda nayagaliza buganda emirembe nti era ffe tukyabutambuza newankubadde nti radio ne tv mu uganda zakutimaye olw'ebigambo nti zifugibwa omumpebeyesetaasmutanowakalikizireko omukulembeze weggwanga nga ne pulaani enteeketeeke eri wakati w'omusajjawo bwe tusaba n'obuwombeefu obw'ekitalo nti obuganda bwe bwakutereera nga n'ettaka lya buganda lyakusigalawo taata tuyamba otukunkumulira omukono mu kibya otugire akasajja akatufuukira olumbe lw'ekirago mu buganda taata tukusaba n'obuwombeefu kitaffe magulu nyondo ssabasajja kabaka obuganda okutereera naawe kennyini okuba nti osobola okufuna emirembe w'otudde nga omuntu akuli okumpi asooka okukulyamu olukwe tukimanyi lunyezize mbeera kuno ku bikutimbagano nga njogera ensonga nti ennyini yennyini wasanya kalotalispita mayiga minisita alage gavumenti gweyitamu okutuusaako obulabe okutunda ettaka lya buganda n'enkwezenge zonna ezimalawo ebyobuwangwa nennono era yensonga lwaki omusajja olwo omukulu bwekyanga lubanga lwa mindi yatandise okukola enkwe ezimwolesa obukumpanya n'obukyawe bwe eri obwakabaka n'eriggwe essebo kennyini seggwanga kisikiriza ya katonda ssabasajja kabaka mu bino kyerabikirako ddala nti omwami ono azze alanga omukolo guno okumala emyezi emirungi egiwera esatu ngaera naffe tukimanyi bulungi nnyo nti omukolo guno ogenda kubeerayo tukimanyi lunye nti omuntu wabanga anayitibwa ku mukolo ensangi zino bamugamba munne egenda weekebeza ekirwadde kya senyiga 19 oba lumima ogwe osobole okuba nti weetaba ku mukolo guno era abantu abasinga obungi baakikoze omuganda waabuliza nti emikolo egyennono egyaffe egya buganda egimanyikiddwa nti ssaabasajja kabaka abuuza ku ngoma mujaguzo wepo nabako nabantu abalina mukogo jabbo olu nakuwachi baganiddwa kirinji abantu bonna abagemebwa aba bantu bonna abakibeddwa ku mukolo baabaddewo twagala kubuuza charles peter bayiga wasanya karoli sebo abantu abagalaggala n'abambowa n'abasanyusa kabaka yoyagala tugamba nti bo tebafunye lukusalo kabakebera before kubanga ekintu kino kibadde wiiki bbiri nga kipulaning bulungi kubanga nina information genna nti gwe kenyini n'akakiiko akatwala ebyokuteekateeka emikolo ekintu kino mwakitola ngaekyokuzanya weponga ate mukinamu omukono mwanvu okusiranya ebyobuwanga bya buganda njala kiddamu wasanja kalo charles peter mayiga basajja ba kabaka abamukongojja babeera abantu bana mu namba oba basatu abantu bano okubajjako oba okubakebera endwadde eno tekitwala wadde akakadde k'ensimbi eza uganda nedda oyagala tugamba nti obuganda bwonna mu nkuluze ya buganda bwe mu ggwanika lya buganda temuli miliyoni abadde sobola kukebesa basajja bano basajja ba kabaka bamukongojja ewiiki bbiri emabega oba mu nnaku bbiri emabega basobole okukongojja omutanda nga bwe kirina okubeera kibuuzo ekisooka ekibuuzo ekyokubiri oyagala tugamba nti abasajja abazaana abasajja ba kabaka abakuuma engoma mujaguzo bo nabo bali tosobola batwala bagemesa kubanga engoma ezo sinyinjoli ziwera nekkumi engoma ntono nnyo bebantu katekatugekabantu nga munaana wadde oyagala tugamba nti abasajja bano abasajja bakabaka bawale tosobola batwala babakebera engoma zino nezikubwa kubanga bwemu kubulombolombo nennono kitegeeza nti enteekateeka eno mugimanyi bulungi nnyo nti mwasaanyawo ebyobuwangwa nennono nga mukimanyi nti obwakabaka butambulira ku nnono zaabwo naye ngaengoma mujaguzo ssaabasajja bwagibuuza buli kimu kibeera mulaala ng'obuliri bwa wansi nti musiri bwajja tosobola kuseetuka twewanga oli asula waggulu katandaalo ti musiwa jjajjamu yuya mangu amusule ku ttaka sebo enteekateeka tugimanyi bulungi yo eyokujja obuwangwa nennono kubanga gwagamba nti oyagala modern kingdom ship ngaate weerabidde nti ensibuko y'ekintu kyonna oba buwangwa nannono nga n'amanya gweyitamanya ge weyita charles peter manya ga kizungu nga n'abazungu bennyini bamagulu meeru amannya ago bagasamirira kyokola nti waliyo olunaku lwe bayita olwa heroin heroin olunaku olwo lwakujaguza mizimu gyabazungu era amanya gebeyitaago newakubate nange ediina naye ate sirikulembeza nnyo kati mukulu bwamanga gocharles peter agamanya gewayitaaga abazungu bakuwa ngaate nabo abazungu abagakuwa bagakutuuma bo kenyini bagasamirira kati lwakifa obuwango bwaffe mubusirwaza okutuuka ku seeryo temukyakkiriza nangoma mujaguzo ssaabasajja kabaka zibuuzaako obuganda butebenkere bulungi ekyo nno kivuddeko mukulu ngenze ku kirala ezo zoo kampuni eziweereza amawulire ku tv mazo ziteekako obukwakkulizo mwebale nnyo omulimu gwomukola mulowooza nti omutanda talaba araba kubanga buli kimu akimanyi sente zaabasasulwa okuba temufunire obubaka buno naye era bujja fuluma era tujja bulira bulungi nnyo ekirala njala otegeeza wasanja kalocalis peter mayiga munange tomanyira oba wetampisi kundi tukoya akamanyiro akasumagiza eyeyalira munange ng'otuuka tv zonna ffe twali tuzizigesa amaaso naddala ezabaddewo entonotono ekyokuba nti saabasajja kabaka temumulaga mu buufu bwe obutuufu bwalina okulabikiramu kamera ezikwata emizimu egitambula negiyimira tekikyasobola kuba kifaananyi kyabusimbala na kulaga saabasajja enfaanana kubanga mwagala kweka buganda n'abaganda enfaanana ya saabasajja kabaka kino nno kiraga obukumpanya kiraga enkwezenge kiraga obuntu obutali bwa buntu okuba nti mujoze omutanda waffe nemuleka nemukati neyewogoma bino byonna mujja bisasuliranga ababikola naye ekyebuuzibwa ofuniramu wa ekyokubiri gwe mu buganda watuuka ddi okuba nti gwosalirawo baganda bonna miliyoni omunaana okudda waggulu era gwe kabaka bw'atalabika abantu kumulaba kiba kikukwatirako wa kubanga ffe ffe bantu ba kabaka abasobola okuba nti omukingiriza so siggwe ng'omuntu obuganda bunene nnyo okusinga gwe omuntu era njagala weetegereze bulungi nnyo ensonga eno ntandisegwe nti olunaku lwajjo ffenna twetegereza bulungi nnyo ku mitimbagano egy'enjawulo nga tukimanyi bulungi nnyo nti obuganda yali ggwanga lyetongodde liina bendeweera liina ekitiibwa kya buganda oluyimba lw'eggwanga liina abantu abasukka mukadde omunaana lulina olulimi n'omukulembeze ow'ennono lulina n'abantu abakkiririzaamu mu nsonga ezo ate nga lya ddembe okwetongola obaka wa ssaabasajja bwabadde kiria ntayagalangako buganda kwekutula ku bitundu bya buganda bulandoozi okiwulidde bulungi era njagala okiteeke mu matu okiwule bulungi naye njagala kubuuza mukulu kuva ddi ng'oluyimba lwa buganda oba ekitiibwa kya buganda kikubwa kamera ne zijja amaaso ku mpologoma ne zigatunuza ku bakungu abazze ku mukolo mwe mulina omunyampi david wassajja nga kamera emutunuddemu gy'obeera nti ye magulu nnyondo kuva ddi n'abanyampi abalabadde ku mukolo ogwo kubanga tukimanyi bonna abali mu nkozi okusanya obuganda be bantu bemuwa amabaluwa abantu abalina okujja kumba ku mukolo ogwo abali official temukyasobola bba amabaluwa kubanga tukimanyi nti n'okuyitibwa olumu okujja ku mikolo gya kabaka ekaadi ezo muzitunda wakati wa miliyoni bbiri ku miliyoni ssatu okuzibawa kati bonna basinga obungi bamuleeta ku mukolo guno tukimanyi nti be bantu abatayagala buganda ng'oggyeko abatono ennyo abajja olw'okuba nti baagala nnyo namulondo tukimanyi nti kadi zino zituta invitation cards muzituta wakati wa milliyoni bbiri ku milliyoni satu abantu okujja okulabikako eri omutanda naye njagala kubuuza kuva ddi ngaekitiibwa kya buganda kikubwa nga kamera ezikwata ebifaananyi ebitambula nebiyimirira oba ezikwata emizimu egiyimirira negitambula zitunuulidde bantu balala mu bwakabaka bwa buganda kasite ekitiibwa kya buganda kikubwa kamera zonna ku mpologoma ennaku zino lwekikubwa kamera zibeera mubire zitunula mu miti zitandika kutula bantu abatalina mugaso so nga ate empologoma yennyini oluyimba ekitiibwa kya buganda yentamu oba ye yentabiro enkulu ffenna abaganda kwe tusinzira kyatandika ddyo okuba ekitiibwa kya buganda nga kamera tezitunulidde mutanda kitegeeza mutujoze mutujogedde ddala naye munnange bwubanga oguba musajja munno olekanga mwezi n'akuzza kambi katono okanyomera mitala wa mugga linda kiggweyo ofumitambo obwo obujoozi mubukoze era obukoledde ddala naye okali adda kaddadda munnange ebintu bino bijja kuddira mubaana bo ebintu bino bikola kiro n'emisana ne mu nkwesoso ze mukola mu bitundu byammwe gye mubeera n'ebintu bino bijja kuddira mu baana bammwe era bamu byabatandika kula ne muwulira olulala bw'obanga otandika okugamba nti otegeka omukolo tugambire kampuni ezikwata emizimu egitambula negiyimirira tebaddamu okukola nsobi yonna kuddamu bw'otatulaga buufu bwa ssaabasajja oba bwenyi bwa ssaabasajja nga buli kumpi naye nga tumwetegereza kubanga ne ssaabasajja bwe yabadde ng'atuwa obubaka obw'amatikkira kamera zaabadde olmost mitaz 5 okuva waali kitegeeza ki nga boolaba nti omumpembe yosetomasonotonowakalekiza oba agenda okwogera kamera zonna zimutunuzaamu amaaso era zimubeeza kumpi fe owaffe owaffe kennyini kiki ekyamutuukako kamera zimulwaza zimuyisa bubi oba mulina kyemukweka ekyo nno saagala kirwako njagadde kutegeeza emuku ebyo biriwo naye nno byonna bijja kuvaayo nga bulungi nnyo bubiri mubaka obulala ssebasajja kabaka bwe yatugambye yatugambye nti ye nga ye ekyamutwala mu nsiko eyo okwegatta ku lutalo olwali olw'okuggyako abasibira mu bbwa bwe mwali obufuzi obwe bwe mwali obufuzi oba basibira mu bbwa naye kati era naye teyeewuunya kuba nti ekintu kyeyalwanirira kyonna kivunze nakyo kifuuse kyabamusibira mu bbwa yensonga kiyakangudde ku ddoboozi ategeeze abantu abo nti ekintu kyemukola si kyekintu kife kyetewalwanirira era sikintu kyatuleeta kubanga twali bale tubeera gye tubeera ne mulemerwa entalo zino osanga abantu abala bandize mukulu twagala kutegeeza wasaanya buli lwokolagana ne sitaani tweyawukana na sitaani ate ebikolwa bya sitaani bya bbeeyi nnyo okubifundikira n'obbisasulira no yensonga lwaki ennaku zino wenna ne bwadde owa okwogera kukwata tekukwatagana ngaempala ya mukama olw'ensonga nti gwe kenyini kyakubuuseeko era n'enviiri zaakuvudde ku mutwe nti amasanyalaze mwadde n'enteekateeka egajjako essaawa bbiri emabega nga ssaabasajja tanayogera era mwakikoze bulungi ekyokubiri okwogera kwa ssaabasajja kwabatiisiza kubanga si kyemwadde musuubira mwadde musuubira ki weponno ngaffe abasomera ebbaluwa abasomera ebbankaluwa mu bbaasa twategedde nti eno kwabadde kwetuyita mu lufuuti fuuti surprise oba kwabadde kwabadde okwogera kwa ssaabasajja okwasudde buli omu amatu n'agamba kiki kubanga tukimanyi bulungi nnyo ssaabasajja kabaka alina omuwandiisi ow'enkalakkalira n'ow'ekyama ate nga tukimanyi bulungi nnyo omukolagana abantu abo kati gwekyakujja enviiri ku mutwe nga biwadde osuubira nti empologoma byegenda okwogera si byayogedde kitegeeza empologoma nnamu ewunyiriza buli konna akabi akaliwo netegera ki ekituufu nekirala ani ah, kuvaddi okuva ku bassekabaka ne bassekabaka abayiseeko emyaka abaali bafuzeko obuganda empologoma ebeera n'omuntu owekifo e, owekyama akwata ensawo yaayo ombeera ebiwandiiko kuvaddi ngaemisege gyegikwata ensawo y'omutanda kubanga mu buwangwa bwaffe empologoma tekulembera mu kisege nga bwenakyogedde jjo emisege mibbi mitemu teginaaba giwunya gitambula giriko buli kizibu kyonna kyomanyi nolwekyo mu buwangwa bwaffe obwa buganda tekikirizibwa muntu yenna aliko omusaayi okuba nti yeeriranya ssaabasajja kabaka olwensonga ne ssaabasajja kabaka gwolaba oyo talinaako bbalabbi wadde liriko omusaayi kyokola nti buli kaseera aba ategeeza obubaka obukumakuma abantu bakume emirembe kati gwe kuva ddi nga omuwandiisi wa ssaabasajja kabaka ow'ekyama oba omukwasi w'ensawo mwamukyusizza yafuuse ddi ow'amagye tulabanga okwefungula kususse nga bulijo bwe tugamba nti sawagaba gyakoma okulinnya omuti gyakoma okwolesa obwerere bwe kino nno kyoyolekedde bulungi nnyo ku mukolo ogwabadde ogwabadde mu bitundu oba mu ssaza lya kabaka ery'e masaka nti sewagaba munnange alinye nnyo omuti ennaku zino era bw'ajakomya oggulinnya obulimu a bwonna buli bweru bwefungudde ekirababa n'omuto nti waliwo ekyamu ekigenda mu maaso mu buganda ekyo tujja kitegeera munnange nno nga bwomanyi nti atali okutambulira ku sibira y'amenvu fe tutudde gye mukoma okulinnya omuti mweyambule obulimu awa tujja bulaba era ensi ejja butegeera awo nno nsingudde ngenze ku kintu ekirala ngenze bwe nti Alright. Mwenaba na Uganda, mwenaba uliviza. Kwa wana wakami negina kwa special audition video lualilo. Njana bategeza nti. Omumpembe, yose kapasa mtano wakarekeze, yaliko mkulebeze we guanga, ekibe chimbala zembilizi, na yejukila, awala zempaka, omuzaji unyali vade ya umo na dano tuvira mkulebeze. Uloku wante achimanyi mguida, asuji nante sayo nabu alimba kukulebeze, agenda kuguru wako, ebisa angu, ejani na gomora. mukino bapulaninga okuleeta mutabani waabwe eyitibwa muhoozi kanyerugaba essaawa zino njala bategeeza nti waliwo amawulire agatali meekusufu agalaga nti bana abasajja bapulaninga okuleeta e- bapulaninga okukyusa mu ssemateeka okukyusa akawaayiro akali mu ssemateeka akategeeza nti munansi yaani akkirizibwa okwesimba okufo kyonna ekyokukulembeze essaawa yonna mulindire singa kinaatuuka abampembe baleeta motion eno okukyusa akawaayiro kano kisobozese omumpembe muhos kanyerugaba okuba nti asobola okwesimba kubanga tekimanyi lunye museveni yenyini simu nayo nga tazalibwako mu uganda era takkirizibwa tuula mu ntebe eyo wepo ne mutabani we muhos kanyerugaba naye yazaalibwa mu nsi ezimu za east africa takkirizibwa kwesimbawo so constitutional baagala gikwatamu bagikyusa akawaayiro ako nti omuntu yenna naba tazaaliddwa mu uganda naye ng'abaddemu ebbanga mpawe kaaga asobola okwesimbawo butereevu ku bukulembeze bw'eggwanga ekyo nakyo mukirinde nga mmisa kubanga levirand fathe abo bakedde abawa amasakalamento nabawa nesaala ezigenderako abasembera nebisembera emisa nebagiggala kati nno mwetegereze ngaobudde bukyali bwe baleeta akawaayiro kano mumanye nti kyebagamba kituufu kubanga muhozi kanyelupama obaka muyozi kanyelugaba takkiriza wadde okuliraana constitution ya uganda wadde okuliraana entebe yonna enkulu kubanga si muzaala wa uganda ngera kitaawe ebyo ebiri bisiŋŋana naye bano ababiri bombi ekifaananyi kyasensekere bombi bebamu era bw'osanga tewali njawulo ngenze mu maaso ensonga endala mwenna bannayuganda abali mu uganda njagala mumpulirize bulungi nnyo naddala abali mu kisaawe ekisanyusa bannayuganda naddala ng'oli mwana nzaalwa ya mu uganda ng'osiisira mumasekati ga uganda kyetuyita buganda bw'oba omanyi nti oli muyimbi oli mukoloobi eno message obubaka njagala bugende eriggwe ompulirize bulungi buli eyagenze mu mambuka ga uganda okusinkana omumpembe era naye nga naye si munnauganda kale wulira n'owulira ekinyiizo nga kikutakula mu bigere abantu abalina ensimbi zeggwanga bali mukutta bannayuganda bannasi bannayuganda kimanyikiddwa lunye nti omumpembe george akandanako salimu sale musajja musomali yazaalibwa emumbaasa tuli kukiyi wano oh, kale kankidde mulungi tukimanyi bulungi nnyo nti bwenna abayimbi abaagenda mu mabuka ga uganda gye tuyita eggulu okusinkana omumpembe eyeeyita omunnauganda omusajja omusumaali salimu salenjo gyakanda naho eyeetisa ettaka lya buganda nerya uganda lyonna jo n'ensimbi omwami yonna esi munnauganda terekedde ade okuyimira kumpi kyonna wala ekifo ekyobukulembeze mu uganda essaawa zino abayimbi gye mugenda eno mesagi njagala egende gye muli ntegezeddwako nti mu musomo gye babasomesa simanyi nti mwali muyingira ekisaawe kino mwasooka kusomesebwa babasomesa ki kutereka nsimbi ezababulako kuogera kwogera ku maloboozi ge muyimba ku ntunda yamwe ya musiki oba kubalowoozesa nti muyina okubasobesa okufuga amaka gamwe oba ennyambala oba endya kati mulekerao okubuzaabuza bannayuganda information entufu yiino project gye baagala mu driving bamuva eggulu buseere ze mwafunye muyina okutandika okutunda ekifaananyi ky'omumpembe mu hos kanyirugaba era ekyo mugenda kikola ate akikole oyinza okubanja ojja kifuwa ng'okiza munda ekirala kikino abasajja bano baali babanoonya dda okubafunanga tebalina bwebabafunira emmere gye muli eggulu eyo n'ebyokunya yemuli essaawa zino bagamba nti bagamba nti okalya dda kadda dda naye mubiri empola ekinaavaamu mujja kiwulira era bamwazozezza nako kuki ekiriba mu mmere gye muli abitundu ebyo mujja kgenda nga musikondoka mpaka nga zino foxwogin ezisikira ezisikira emabega era mujja kitegeera nti abasajja baali babateegadda nga tebalina bwebafunira kati mujja kifuna nango liko erinnya simanyi nze sebunya simanyi nze mayanja simanyi nze ani baali babategana tebana babafunira kati mujja kitegeera nti yabalula esiridde bino byange era mujja bitegeera ngaeyabalula maze okusiira so ekyo mukibeere nga mukimanyi nga nfundikira ekigula luggi ntandika omukolo mutuufu mwenna mwenna mwenna mwenna ebintu bye mbagamba mujja bijjukiranga era mujja bijjukiranga lunye ero message njagala egenda eri bannayuganda mwenna abasangibwa mu kitundu ekya buganda sigana muntu kola kyoyagala naye waliwo mupango zisabyalo abasajja bano bakimanyi nti emundu bwebagikozesa ereekaana nnyo esika amatu g'abantu okwetoola ensi yonna baafunye omukisa gwa ssenyiga 19 okuba nti basobola okukozesa enkola gye bakola ey'obutwa okusanyawo abaganda n'obakendeeza mujjukire banyine enteekateeka ekola kyetuyita constitution caps mubiseera ebisinge byabuganda mubitundu ebisinge bya buganda okubajja ku mataka nenjikuba nenjiremesa kati baagala bbawa kituyita okubagema neddagala effu mu buganda mutandike okutuka omu ku omu mpaka lwanakendeeza enamba gye baagala njala bagamba okugema kuno kwonna kwetoolodde mu buganda teri kitundu kira kya uganda kye bagemba mu bantu okujjako mu buganda era mubawulidde ngaolwali bavudde ne bagamba nti okukkiriza okugula amasomero andibanga buli muyizi yenna agenda kugemebwa mujjukire buli mwaka okuteeka abayizi mu ggwanga oba mu buganda abaana bano betuzaala batuva muntu nga babeera wakati wobukadde obusukka obubiri oba kubusatu nga basoma watya nga obukadde buno bonna babugenye nga tebukyalina future mu nteekateeka yaabwe gye mutalimanyi jjukira baaleeta dda engema gye bagema abaana abowala okuva ku myaka kumi na mukaaga okudda waggulu nga bagema kansawomagwokunabaana uh, kitegeeza ki mwakigoberera mukiko ki kitegeeza kati mwenna bagenda okukiriza bagema abaana bamwe kimanye nti mwazaalira bwereere era eyabalula ejja kuba esiridde bwentyo nno ng'afundikidde ekigula luggi njala tandika n'eddoboozi lya ssabasajja kabaka eryejjo ndibaddiremu bataawuliwulidde message mugiwulire bulungi nnyo ndyoke mpite omukungu gwe twayise naye olwaleero message obubaka bwe buno kubanga fe tujja kwetambuliza nga bwe kisoboka message yiyo twebaza omutonzi atuwadde obulamu okutusobozesa okutuukiriza obuvunaanyizibwa eri abantu baffe tusiima nnyo mwenna abakoze mubwannakyewa okuyimirizaawo obwakabaka naddala mu mbeera gye tulimu ey'obutasolooza musolo ate nga ebyandivuddemu ensimbi okuyimirizaawo emirimu gyaffe tebinnatuddizibwa twebaza bannaffe abali mu masaza ga kabaka mu nsi ez'enjawulo olw'obuwagizi obutali bumu mwebale nnyo mwebalire ddala twongera okwebaza abantu sekinnoomu n'ebitongole ebyenjawulo ebitukwatiddeko mu kulwanyisa obwavu endwadde naddala siriimu fisitula n'endala twebaza n'abatwegasseeko okuvumirira obukulembeze obutagobererera amazima n'amateeka ah, tukubiriza nnyo abazadde okugunjula obulungi abaana okubasomesa basobole okuvuganya obulungi mu nsi yaffe nennungi tuvumiridde nnyo obutabanguko mu maka awamu n'okusosola abaana abawala mu ngeri ez'enjawulo tusiimye ntakeera omulimu omunene ennyo ogukoleddwa abavubuka mu kulwanirira n'okuyimirizaawo obwakabaka twongere twongere okukuuma ennono n'olulimi oluganda no, no, no, no, no, no, no, no, no. nga tulusomesa abaana n'empisa zaffe mu ngeri y'emu tusiima nnyo basaaba ne bannaaba awamu n'olulyo olulangira olw'omulimu omulungi gwe baakola okuviira ddala ku matikkira okuddaabiriza embiri za buganda ezisangibwa mu bitundu ebyenjawulo tusaasira nnyo bannaffe abafiiriddwa abantu baabwe olw'obulwadde bwa covid twebaza nnyo bannayuganda olw'okugondera endagiriro y'abakugu ku kwewala okukwatibwa covid era tubasaba obutaddirira kusiima nnyo yunivasity yemakerere mbalala neeggulu olw'okunoonyereza okukoleddwa ddagala eriyamba okujjanjaba ekirwadde kya covid 19 era tusaba gavumenti okwongera ku mutemwa gw'ensimbi okuyamba banna sayansi kibasobozese okunoonyereza n'okuvumbula eddagala erinaalwanyisa obulwadde buno kitegeeza nti okusalawo okuzzaawo obwakabaka mu1993 twayita mu mitendera egiwerako omwali okwenyigira obutereevu mu kuggyawo obwannakyemalira n'okukkaanya n'okukkaanya ku bukulu bw'obukulembeze obw'ennono mu nkulaakulana ebintu buganda ebyagijjibwako omuli enfuga eya federo ettaka ebizimbe omuli bulange nembiri zabasekabaka baffe abagenda bino n'ebirala byetuyita ebyaffe ate nga kituufu ddala byebyaffe tewali kkubo ddala lyonna lyetukutte okugjako okuteesa n'okujjukiza abakulembeze n'okujjukiza abakulembeze baffe ku nsonga zetwakkaanyaako n'endala ezikwata ku ddembe ly'obuntu obukulembeze obw'amazima n'enkulaakulana ya buganda ne uganda kutwalira awamu kati emyaka giweza abiri mu munaana nga tuli ku nsonga zino era nga tumanyi nti zijja kuggwa mu bukakkamu n'omukwano twebaza abantu bonna abatukwatiddeko nga tunoonya amazima mu nsonga ze era uh -huh. tubakubiriza obutakoowa okukyusa nga tukyusa mu mazima n'obwenkanya mu uganda eyawamu tuvumirira nnyo bannaffe abo abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala ebya uganda wadde okugoba bannayuganda abalala tuwulidde nnyo ensonga y'ettaka lya buganda eyogerwako abantu ab'enjawulo era bangi nga bagamba nti yeevaako okukonzibya enkulaakulana ya uganda kino si kituufu abakola kino bagenderera kunafuya bwakabaka ebintu nga bino bituleetera okunakuwala n'okwebuuza ebibuuzo nga bino lwaki ettaka ly'ebitundu ebirala lyo tilyogerwako lwaki omwoyo gwa buganda ogutafa ogusembeza abalala gutwalibwanga obunafu kankiddemu olwaleero nti tetujja kukoowa n'omulundi n'ogumu okujjukiza gavumenti yaffe nti okufaananako n'ebitundu ebirala ebya uganda obwakabaka bwa buganda bulina ebintu byabyo ebitasaana kuteekebwako bukwakkulizo webaza po kino n'abaamina b'abaami ba ssaabasajja okuva mu bujju olw'okutukyaza n'amakulu amayitirivu gemutuwadde twebaza ababaka ba paalamenti abava mu buganda olw'obweyamo bwe batuwadde okulwanirira ensonga za buganda njagala nze okwebaza abakozi ba bankuruze abakoze omulimu omuyitirivu ogw'okuddaabiriza olubiri lw'enkoni kansembyeyo okwebaza ennyo abasaka abakulu ab'obusolya naddala abo abavubuka abavubuka abaakalondebwa aba okuddukanya emirimu gy'ebika byabwe abataka abasinga bakyali bavubuka ate nga bayivu bulungi tubasaba okukozesa obuyigirize bwabwe n'obumanyirivu bwe balina ku bintu eby'enjawulo okukubiriza bazzukulu baabwe okukola ennyo n'okunywerera ku nnono kibaagaliza obulamu obulungi katonda abeere nammwe obubaka bw'empologoma mubuwulidde sisobola kumuddira mu bigambo bye kubanga empologoma tebagiddira mu buufu ndooza mutegedde bulungi nnyo so mwebalinye okuwuliriza obubaka bwa ssaabasajja ate mubawale kuwuliriza kiggula lugi kati vidiyo entuufu etandise kampite omukulu eyabadde atuleese olwaleero muwulirize bulungi nnyo obaka kamuyite tutandike vidiyo sebo nkulamusiza wa luganda amina ah, taata nange sibukuuliza mukama wange aminya ah, ngenda kuyitakaawo nawo mu nsonga eyo esebo era ndowooza kaawonawo mmaze okuteeka ku lutimbe gaggadde ensi yonna ekuwulira njagala otegeeza abantu ekikangabwa abannayuganda kye batamanyi ekigenda mu maaso ekyakutukako ekyatuka ku banno nebikyagenda mu maaso nnyonnyola ensi nze nkutadde saagala kubuuza kibuuzo kubanga gwe nnanyi lugero bw'oba wasisinkana sitaani buulire ensi sitaani yaani era biki ebigenda mu maaso mu uganda nga tolina gw'otiiriridde kubanga bino bigambo byo si byange tandika omuzinda lugugu ah, abasibo ne bannyabo nsanyuse nnyo okubeera nga nsobodde okugjaku wano okubanyonnyola ekyantuusibwako oba nakaakati kyesobola kwerabira mu bulamu bwange okubaddirako emabega omuntu ajja kwebuuza nti ojja otya okutuuka mu kintu kino ah, ebbanga abajjukira akalulu akasembyeyo aka kanobesibye ah, naali musajja ngaali muyimbi era nesiikana omukyala gwe bayita bitres anywa abangi gwe twakazaako maama mabira omukyala twalina oluyimba nga lukwata lwanaaka nukiza besige era twatambula netugenda netumusinkana nemukubira esimu nze kenyini naŋamba musinkane ku bondi emu eri mu kibuga kampala omukyalo oyo namusinkana na nampa business card naŋamba musinkane ku kizimbe bakiyita kitugumu ausi wewali ofiisi ze manyi nti naye pulogulaamu eno yalabika nti agiwulira naye leero nziza okwogera amazima agatambulira mu nsi mutegeere ki ekitambula ekiri mabega w'olutimbe na buli muntu yenna omuvubuka yenna ali eyo ng'osobola okubeera nti olina kyosobola okukolera eggwangalyo njagala obeere mugezi lwansonga ebintu bingi ebibeera emabega abantu nga tebabimanyi so najja ne tusinkana omukyalo oyo ku kiti gumwabusi esaawa zaali ssatu bwe twamusinkana n'atugamba nsanyuse nnyo okubasinkana kubanga kana agenda kwewandiisa omulundi ogwo beewandiisiza nambuule bwe twasinkana omukyalo oyo n'atubalira ekintu bwe kiti n'atugamba ogenda kudda olunaku olwokubiri mutusinkane n'abantu beŋenda okubasinkanya tulina kye twagala okupanga bwe twamaliriza ne tuddayo olunaku lwe yatugamba omukyalo oyo teyatwekweka twayitawo butereevu paka mu ofiisi ye twasinkanayo abantu ab'enjawulo n'omwami eyayimba besige ina injiya kubanga be bayimbi abaalimu ate nga be bavubuka abakolaki abaaliwo twaweebwa omulimu okunoonyayo bannaffe abavubuka nga balina ekintu kye bapanze era nga tulina okusinkana kano naye batubuulira ne batugamba sente tebazirina sente tetuzirina naye kyetwagala mulina omulimu gwemugenda okola kuba muli bavubuka bato nti enyabo ne batugamba mulina okubeera nti twagala kano lwagenda okwewandiisa nga ava enambuuli twagala mukolewo buli kintu kyonna ekisoboka okubeera nga mukyusa ekibuga okukikyankalanya kyetwakola netubagamba munange ebiseera byokubanga tetwalina sente nti tosobola ofunya akakisa ogenda oyimbeko netukkiriza nebatugamba tukunge abavubuka bannaffe naye waliwo sente gyeziva naye ngaekirala akakwakulizo kebataddewo besige buli wanaabeeranga mu disitulikiti yonna tulabe nga abavubuka bangi naye nga tulina omulimu gwe tulina okukola mulimu ki ogwo munnayuganda ogwatuweebwa omulimu ogwatuweebwa nga tulina kwebayita okusaka sente naye nga sente ezo tezisakiddwa mu bulungi ez'okubba kubanga abavubuka abantu kano kiza besige buli we yatuukanga ngaabantu bayitirivu netukola ki emulimu ogwo nga buli bwemumaliriza bwe muti abakontrolinga ye maama mabira gwe bayita bitres anywa kakati akalulu nekagugwa abalayibanda bamubeera mujjukira akalulu ako kano ngaakokwewandiisa yewandiisa zenambaola esaawa obutazeerabira zaali esaawa ttaano naye kano kizabesige yatuuka ku bitala bya jinja roodi esaawa enungi zaali saawa kumi ekyaliwo bannayuganda ekyali mu kibuga kyonna mwakitegeera netumaliriza bulungi kampeyini nga tuteberezebwa bagamba bajja tusasula era nze kyesigenda kwerabira mu kitundu ekyaffe ekyemukono twavaayo n'obukadde bwali obukadde mukaaga naye nga mulina oyingira edduuka ne mugjamu sente ku nnamungi w'omuntu eyaliwo ne tumaliriza bulungi nyinyo ngenda kubatwala sipiidi kubanga

kunkondo yaayo nze nasala dde eddiiro netukibuliriza netugamba omukyala tukoleki tumuveeko hmm. kati kampeyini zinini jukira omukyalo yakolaki yakyuka tuddamu tufuna essimu ye atugamba mulina okuddamu okukolaki okukola ifena netugamba omukyalo ono yatugamba buli mbuzi ekoleki edde ku nkondo yaayo naye nga mu buli ngeri yonna ekyo ekitutwalibwa ng'alina tutwala mu nrm twayogeramu ne bannaffe ne tusalawo ne tugamba tumiitinga omukyalo ono mu kumiitinga omukyalo omu twasangayo abantu bano twasangayo omukyala gwe bayita nabosa eyali meya wa, wa, wa lubaga netusisinkanayo abakyala nga bwebamanyi abe nva mu pozisoni abakyuka ne badda ku nrm waliyo omukyala ono omukyala ono nakiwala kiyingi ne batugamba waliwo n'abayimbi abagenda okukolaki abagenda okujja mu miitingi eno naye muntu bwemu eddakiika nga ttaano bagendako bakoze eki batuuse omukyala fulufiga yajja ne katharini kusaasira naye kwebekuulu naye ngaomulimu gwabo buli muntu yalina omulimu gwe omulimu gwa fulufiga yajja ng'aleeteddwa ku biragiro byani bya muhoozi ng'ayina okutambuza mu bayimbi bonna okulaba nga buli muyimbi yenna talinnya ku kampeyini ya pulezidenti kyagulanyi naye nga buli muntu agenda kuwa buli muntu ssente okulaba nga teri muyimbi alinnya mu kampeyini zaani za onalebo kyagulanyi ekyasinga otumalako enviiri ku mutwe ye mukyala nakiwala okugamba n'agamba baatugambye mukola bulungi omulimu naye kibaleese wano lwe lunaku olwokwewandiisa tuwulira amawulire gonna buli social media yonna eyogera ku lunaku olwo naye twagala olunaku olwo mutufunireyo bavubuka bannammu abasobola okkuba nga basobola okkuba bulungi kakati fenna ne twebuuza okukuba kutya nina muganda wange n'abuuza omukyala n'amubuuza okukuba kutya na nagamba nti abavubuka banuntu lwe lunaku lwetwagala okukolaki okubalaga nti lino eggwanga lya nrm okitegeera kati ne batuwa ddiiru nga baagala tulunge omubanda naye nga tulina musinkana ba tulina musinkana ku mbuzi ku namungi w'omuntu eyaliwo kakati ekintu ekyo waliwo omuyimbi mumwata akikkiriza bannayuganda munansonyiwa bebekulu yagamba oyo mukyala namugamba bwekubanga kwewandiisa tubaleke bakole ki bewandiise era newabawo okubagana empawa omukyala gwe bayita nabosa yagamba nagamba tetukkiriza kubanga ode zituweereddwa kyagulanyi kyalina yadde okuyimirira okubaako kyayogera eri abantu era oda yatuweebwa nga alina kutambula ku sipiidi okulaba nga ava waagenze kubanga olukwe lwategeereddwa nti no senga tumuwaakadde konna era ye n'agamba nina gyenjija amawulire bagamba nti ategese okubeera ng'asula ennaku bbiri mu kkubo kakati ffenna ne tutunula ne tugamba eh, kubanga abantu abaaliwo nga baabitiibwa nga tosobola kwogera nnyo naye ng'omulimu gwe batuwadde mutuufu gutuyinze kakati ninjijukiramu ne ngamba omukyalo ono yatugamba buli mbuzi edde ku nkondo yaayo naye ate kulasi momenti atugamba tukole ekintu bwekitini bwekiti ne tusirika tumaliriza ye nakibwala ng'agamba nti ye bobi wine twamunogedde edde amagezi kuolwo olunaku nga bwe bategese ebyo biri nti kwewandiisa naye tugenda kukola kikumulagako netusirika netutambula netudda eno bwe twavaayo sawa zaalinga nnya naye wagendanga okuyingira mu hoteri eyo abagimanyi nga ku popopo ng'otambula odda eno nga ku kyakiyairo musumba kayanja waliwo hoteri eyo eryawo we twali naye buli wewayingiranga essimu yo wabagisigazanga ku mulyango kuba abatugamba tebayagalayo yadde ekamera tebayagalayo yadde omuntu alina essimu era essimu ng'oziteeka ku mulyango n'otambula n'okola ki n'ogenda tumala okuvaayo tugamba abasajja bano olaba tetugenda kukola mulimu ogwo naye ng'omukyala nakikola yatugamba n'atugamba ebintu bino bye tubagambye tolina yadde okukivaamu tolina yadde okugamba nti tugenda kukola kintu kino lwansonga batugambye tulina kukozesa bavubuka ate naffe tuli ku bunkenke kubanga singa ekintu kino kigaana teri yagenda kukkiriza kugwa mu buzibu bwosigale ngaokola ki ngaoyinaayina twatambula ne tuvaayo mu kuvaawo twasalayo ekintu kimu ne tugamba abantu bano tulina okukola ki okwogera baatugjako ennamba zaffe naye ngaennamba ezo oziwandiika ne gyobeera yonna obeera wa bakuzaala wa naye nga gweolina kulumba kitundu ekyo omukulembeze lwajja kakati omukyalo oyo tumaliriza okuvaayo tutuulamu tugamba naye mbabuulire ekintu kino tetusobola kikola fe ne tusalawo ne tugaa tetugenda kulya mu nsi lukwe ebintu bino luli twali tukolera abantu naye tebaatusasula ku ssaawa zino batugamba tulina okukola tubakolere era bamalirize batugambe ekintu kyekimu kati nga bwemwayogera nti embuzi buli mbuzi edde ku nkondo yaayo kati naffe katudde ku nkondo yaffe kubanga tuli baganda ate omuntu azze sikugamba nti na atulaze violence nti tulina kukola kintu kino fengaffe twasalawo ne tugamba olaba abantu bano katubasiriikirire twatambula ffe kyenyini netwekolamu omulimu netutandika kitubandiise kampeyini wolwo olunaku tebaatulaba tetwagendayo zaali ziwere esaawa ssatu essimu yatukubirwa netubuuza muliriddawa netubagamba tetugenda kukola kikusobola kintu ekyo kobo ye lwaki kati nze ne ŋŋamba bulungi mukyalo ne mugamba munnange watugamba buli mbuzeeko lekiddeku ku nkondo yaayo naye ate ate ku ssawa zino otwetaaze n'atubuuza ku luli mwali mubanja ssente meka ne tumugamba buli zimu ozimanyi bwa watusuubiza obukadde bubiri tewabutuwa omukyalo oyo zaali ziwere essaawa nnya yatukubira essimu ng'ayagala tutambule tugende uganda house tusobole okunonawo ssente ekintu kyetwategeera nti kaali kapangu omukulembeze yagenda nakubibwa emiggo nga bwemwakiraba bannayuganda ekintu nekitandika okutambula mu kutandika okutambula twasalawo buli muntu ng'olina okudda ku kitundu kyo osobole okunoonya akalulu era akalulu twakanoonya ddo ku ddo akuumulembeze pulezidenti kyagulanyi baganda bange eh, wano wengenda okutuuka buli muntu ali gyoli nga tomanyi kiri ku kitundu kyo ngaoli muvubuka oli ku kampala n'abazadde mwenna abali eyo nga mulina abaana bammwe abaayita mu mbeera embi nkimanyi nti mulina entiisa y'amaanyi naye bannanga okusirika si kintu kirungi kuba nze kasukidde ensirika sifunanga mirembe aya babya tugende yabya tugende ah, abantu abantu abamanyi ebitundu by'emukono okutandikira mukalagi arawundi kudda abasajja bano beekolamu kyebayita omulimu nti bagenda okulaba pulezidenti nga buli gyagenda abantu alinga bakulumulula obukulumuluzi naye ng'ate abantu bajja bokka abantu bano bekolamu omulimu nga bwobeera ngaoli wa nrm ngaoli munene osula kayunga naye nga mu buganda legioni batuula nga bolaba nti ekayunga eriyo kalangwa eh, wano nga bolaba okutandikira munakifuma waliwo atwalawo era ngaatwalawo ye katumba katumba wamala awo waaliwo abantu babiri abaali batwala mukono naye nga bo kwegamba balwanirawo bulwanizi wabaaba wa oda nti tolina kuleka muvubuka yenna akalulu kagende okutuukamu ennaku z'omwezi ze balonda ngaennamba y'abavubuka kubanga yewaganya dde naye nga oda eyali etobebwa mukozi yennyini omwavu eyo yakwata ekkubo n'agenda ku uwasa abasinga mugimanyi bondi eno kino si kyakukwekerera kubanga nabo bwe baali bakola ebintu tebakwekerera bannayuganda mwenna buli motoka yonna eya drooni eyali ewamba abaana bw'obeera wafuna omukisa n'otunuulira emotoka eyo eriko sitiika ya uwasa oba uwasa wakikola okimanyi oba tewakimanya naye wannauganda buli muntu yenna yali mukampala ngaolina emotoka ya drooni ku biseera bya kampeyini si bwomwami lumbuyi watundanga nga keeki kubanga meseji yava ewa muwozi negamba kitaawe yatuula asirike ye yalina okukola ki yalina tambula butambuzi mu kampeyini kati era ye nagamba nti muzeeyi we muzeyi museveni yennyini ye abiisanya n'abavubuka naye nga muhozi yalina okulwana olutalo olwo era bannayuganda mwenna ababadde tebakimanyi kampeyini zagenda okutuuka okutambula mu kampeyini ng'abavubuka ennamba y'abavubuka nnyingi nnyo ezzenga ewambibwa naye nga bambi tetukitegeera kubanga tetwali twali tetukimanyi kati ffe twasalawo ne tugumba emukono emukono yakalinga katongo bannayuganda kambabuulire kubanga abasajja ba nrm abo mubalaba basajja bayaaye naye ate obuyayi bwa babukozesa busiru balina kye bayita dotuddo dotuddo tambulaku banno babeera beebasi naye nga gwofuukuuza nyumba ku nyumba n'omunyu gwabwe abasinga obungi mugumanyi kuba nze nabeerako ewaka ngaomunyu gutuukanga golaba obaesaawa ono naleeta oli naleeta paka wetwafumba omutwe kubanga ffe twali tukolera mu kibuga kampala netusalawo okukka mu kyalo tutandike ofuukuuza akalulu twagenda ku kyalo ewaffe gye tubeera ekitundu kyesijja kwogera naye nga okutwaliza munnakifuma yitira munnama kalagi ekitundu ekikola mukono n'okugenda abasinga gye mumanyi gye baziika saabasumba eyo munda eyo kusaidiza eggayaza eyo nakanyonyi gendera ddala eyo mundese nakifuma ebitundu byeyo kibule ye yali akolayo era kyeyakola eyo baganda bange katogo bannayuganda pulezidenti yateekawo ekintu ekigamba n'agamba nti buli muntu eyabulibwako omuntu we tambula ojje ku kitebe nawe ekitibwa pulezidenti manyi nti ampulira mukama wange eriyo abazadde abatasobola yadde okulinnya okutambula okujja ku kitebe okubaako kyebayogera koza omusajja oyo yateeka entiisa mu kitundu ekyo nti gwe bwovaayo n'ogjayo omutu n'ogamba nti kino omwana wange yabula simulaba okugjaku ng'ogenda senguka ogenda emasaka twasalawo nga muyinza okubeera nga twekolamu omulimu ng'abavubuka naye nga tetutuukangako ku kitebe kya nuupu nemukola posita naye kyasinganga okutuluma kubanga mu kampeyini posita zaali ntono nnyo twatuuka mu kitundu kyaffe nga posita ntono ne tukwata sente zaffe ne tukubisa posita zitandika okuyita mu kitundu naye kyasinganga okutuluma ng'okeera ku makya posita zewatimbye ekiro nga mutufu baaziyuzizza ine weebuuza obwene baagiyuzizza buyuza oli nga tategedde ne tuddamu ne tutimba endala posita ne baziyuza paka bwe twagamba naye fe abantu abasula ku byalo kuno muntu kyajja n'ayuza posita mu butuufu ng'olaba omuntu ayuziza posita abeera wa mutima mubi nnyo e bwe twabuukira amaaso twabuuka bugenzi mpozi nga ekibi bwe twebaka ekitundu bakiwamba buwambi twasalawo ne tugamba omanyi naye omulundi ogwasembayo ndowooza zaali feezi nga ssatu tugenda okukeera ku makya ngaebifaananyi byoyo kiwalaata byabunya ekitundu kyonna eh? ne tugamba yeyi kitugeza abasajja bano bebayuza ebipande byaffe kati naffe netwetegeka netugamba kakati tugenda tandika kino ekitundu kukikola ki kukirwanira bulwanizi kati twateekawo kibayita obwambega tulabire eddala muntu ki gwe basindika okuyuza ebipande ebyo ab'emikwano tugenda okukizuula ng'emmotoka ya kibuule eyaddabuka bini emotoka eyo omuvubuka we mutabaniwe atera okugivuga n'agenda mu katale emotoka eyo nga yeggirako abasirikale nga bagenda bayuza buli kipande kyakyagulanyi kyonna n'omukulembeze wa nupu yenna yadde mp yadde kansala baganda bange sijja kubakweka ekiro ekyemotoka eyo yaddayo nga terina ndabirwamu emotoka eyo netugiyiwa endabirwamu n'abasirikale abaaliko balaga baalumizibwa naye abasajja abo fe twali tumanyi nti bajja kukuba amasasi naye abasajja abo tebakuba amasasi emotoka eyo netambula netubeera nnyo ku tension tubuliriza abasajja bantu bagenda kwogera emotoka eyo nti yakubiddwa tebagyogera kati ffe twakola advantage nga twagala kubagoba mu kitundu ekyo kati mukulu kati olunaku wandi taata jala otuuka ku kinyisi we mwafunira obuzibu bino byakampa eri byonasobola kubisaza mukuba kampeeni ezaddwa twagala kumanya abaana abali mu buzibu buzibu ki omwayitamu bwe twagala okumanya essebo taata wendeeta wenjija obudde buddukaagala kudduka mangu awe wali ekinyisi awo kale mm. kale sebo kati bakama bange bajja ne batukwata baatusanga mu nyumba ne batukwata n'ebipande posita zetwali tukozeku nasa zonna ne bazikwata naye mu nyumba mwe batusanga buli kimu bakyonoona ne batukuba nga bwomanyi okukuba ne batusamba ne batukasuka mu motoka emotoka zaali nnya naye mu kutukuba batufulumya mu nyumba emotoka ezatunona emotoka ezo zonna esatu zaaliko sitika ya uwasa nze njijjukira bulungi ngaeri mu kala ya yero baatuvuga ne batutwala naye mu motoka mu baatukasuka twasangamu abavubuka nga bangi naye nga babakasuka n'owulira ng'ogudde ku munno batutambuza batuvuga nga tebatusibye kintu kyonna kino kyenjogera sikugamba mu baali bansibye amaaso nedda twayingira mu kikomera kya kibuule abamanyi emukono kibuule yavaayo ng'ali mu kimu n'ajja netooki ne bagula emmotoka ezo zonna n'atumulisa n'amala okutumulisa bano abasajja abeera jja buli omu naggule ne batandika okutukasukira obuwero buli muntu yeesibe naye mukutujja wali ku nyumba bwe batukwatira abasajja abo bagenda banyumya abasirikale nga bagamba abaana abo bannayuganda basiru eh? ne tujja okubakwata tulina emundu okitegeera batutuusa kibuula amala okujja atumulisaako atuwa oda agamba abaana mubatwaleyo fena ne twebuuza oba batutwalawa emmotoka ne zikulugguka emmotoka zayingira mabira gye twategeera oluvannyuma kubanga awo twasibibwa abantu abamanyi mabira erimu essomero naye ku ssomero okwo aboluganda ku ssomero mabira mulimu kye bayita enkambi nga bwe bakyonyeza buli mwana yenna gwe bakwata mu kampeyini tutuuka ne batukuba emiggo nga tosobola yadde okwekyusa naye nga babagamba kimu mwakwata wakyamu aboluganda ah, enkeera nga twakasulayo ennaku bbiri emmotoka zajja emmotoka ezo eh, kwaliko omwami gwe bayita katumba ebiseera bino gwe bakakuba ono jeno katumba wamala mhm. gwe bakakuba amasasi gwe bakaddira muwala we mhm. ensi nekaaba nyo nga temanyi byeyakola mhm. omusajja oyo yali atwala gweta mukono okutandikira emukono nga bagitwala nekibuule waliko omwami gwe bayita kalangwa wekayunga yeyita kabaka wekayunga n'omwami nze lwentegeera kubanga nze nawulyanga muhoozi naye nga siyawula era nze nalwawo kukitegeera nti abantu bebayita muhoozi bali babiri omusajja oyo muhoozi atali mutabani wa museveni mm, david muhoozi david muhoozi mm. yeyajjanga ye mukulu gwe baliize alina oleeta ebiragiro baganda bange okumanya nti abasirikale abo mubaamu abasirikale nga si bakyamu omusirikale ku maki yatuleetera ebyokulya yatugamba n'atugamba baganda bange ekintu kino kimwazzeemu si kyangu kambabuulire si kyangu naye nze nja bayambanga okubaako kyembagayidinga kati olunaku lwe batukwata lwe lunaku enkeera nga bakudde omukulembeze luwuuka lwe lunaku lwe batusalako okutukwata otutwala eyo kati omusirikale oyo yajjanga najja natuwa amawulire natugamba mukama wammwe bamututte mu kooti kati ffenna ne tusirika ne tugamba omusajja ono obaatubega kubanga babakizanga kumakya nebalyoka babayira amazzi nebalyoka babakuba emiggo kakati meeting ejjo etuuka okutuula naye nga meeting etutuula misana batuuka usawa nga nnya babeera mu meeting meeting eyo teyagenda bulungi katumba wamala ayina ndowooza ebintu byeyagaana okukola kubanga twagenda owulira nga balina oda ndowooza zebagiraku nga zakutta buli mwana yenna katumba wamala kyeyagaana kubanga mukututwala wali waliwo emmotoka ekolewa katumba abamanyi katumba bwe baziika muwala we ku luguudo lwekayunga ngaonootera otuuka ekabimbiri kwaliko omuvubuka ng'atera okulima mu nnimiro za katumba yayita omuvubuka n'amugamba gundi yemu abatukuba era oyo omunnaffe ye bamugja mu motoka titwadda mumulabako kakati katumba wamala emotoka ye yasimbula neeva mu mitingi eyo kubanga ebigambo ebyawulibwanga agamba nze maama wange abeera ku kitundu yaŋŋambye abantu bakompulaininga nti abaana babula okiwulira katumba wamala yafuluma rumu navuga emotoka negenda naye nga emotoka ogiwulira evuga sipiidi natambula nakolaki nagenda omuomu natandika okutambula nga agenda kati tubeera twakamalamu enaku ndowooza nga ziringanya bajja mu mitingi ngoyo david muhoozi yenyini azze ndowooza kyetwandiisenga okusalira baatutwala gyali fenna ne tutukaawo n'atandika okwogera buli kimu nga bw'okimanyi abantu ba nuupu n'atandika otubuuza amasimu gano ge mubeera layivu mugakwata mutya n'agamba bakandeetera amasimu ndowooza ngaamakumi asatu n'abuuza ani ateeka sente mu kyagulanyi era kyagulanyi agenda wa okubeera nga atambulira ku mmotoka takoowa akadi kalangwa naseka namugamba oyo muvubuka tugezaako okumusuza ku kkubo naye ku maky akeera bukezi nakola ki nagenda nabuuza sente zivaawa ezijjanga buli saawa ezigulira abaana amasimu ezibatambuza era kikyalina okuzaako kubanga yagamba kampeyini bwezigwa akalulu nekabuzabuzibwa yalina ekyokuzaako okitegeera kati n'atugamba mutukozesa loosi mubadde mwefudde ekizibu mu mukono emotoka eh, mutwononera emotoka z'abantu kati n'agamba kalangwa mbujjo bayonoonye emotoka ssatu ne bazikuba amayinja tulina okuzisasula kitegeera omusajja atutadde ku puresure ayagala emotoka ziddeyo mu parkingi nga ziriko ki n'atubuuza kumwe waliwo alina akakadde mu nsawo ne tumugamba tetulina ssente n'atugamba kaakati ekintu kyemwajjamu mukitegeere fe twayingira entebe eno twamala girwanira n'agamba lwaki oyo kyagulanyiwa mu bwasulako kukubu abaganda mwena nemulyoka mujagalala biki biki n'agamba mumagye twayita n'agamba kati tugenda lwana okulaba nga okulonda kugenda kutuuka wano nga teriyo muvubuka asobola yadde okutiikinga akalulu era omusajja oyo yatowa oda ekintu kyesigenda kwerabya kubanga bwe twatuuka mu luumu eyo twaliluumu eyange gye nalimu mwalimu abaana nsanvu naye olunaku lwe baatujjayo ng'olaba abaana bangi nga kitegeeza luumu zonna zibaddemu abaana naye ng'omusirikale yatuwaako ebintu ebimu ku makya n'atugamba bannange temugenda kuwona kubanga omuvubuka omu yabuuza omusirikale eyatuleetera emmere n'amubuuza bannaani temusobola tusonyiwa omusirikale n'atubuulira amazima n'atugamba kambabuulira amazima ekintu kino simumusuuse wano mwekka naye nze kambabuulire si buli musirikale erina gwomulaba wano nti mubi n'agamba naye leero abasajja bano bwe banaabeera bazze muyinza obutawona kubanga mitingi yatabuka katumba n'atambula n'akola ki n'agenda ye n'agaana ekintu ekyokutta abaana ab'omu buganda legioni n'agamba ye munauganda omuntu wa buganda ate talina bwajja kweŋŋanga bantu kubanga maama we ali muko n'ate abantu bagende wamamuwe ne bamugamba n'agamba naye mitingi ebyaggwa buli omu n'atambula n'agenda naye nga tebategeeraganye n'agamba naye omukulu yasalawo muttibwe naye kambawo amagezi bwemubeera mugenzi ebitundu biri bibiri byebasuulamu abaana byetusuulamu abaana nga tumaze okubatta ekitundu kyasezibwa ekyoku kayunga roodi abasinga mumanyi abantu bwe bagana kabaka okugenda ebugerere n'emabira era olunaku lwatuuka kumakya zaali ndowooza ziyingidde essaawa nga kumi ne wabeerawo emmotoka ezajja nezitambula nezikolaki neziddayo nga zirina bintu byezireese era omusajja okutuleetera lanki yatugamba n'atugamba baganda bange muli emmere naye leero kambawo amagezi leero bagenda bbatta naye ekintu kiri kimu amagezi gengenda obbawa kugenda kugirako abasajja babiri sibanyalwanda ate sibanyankole basajja kuliko owejjinja omula yatugamba nga abamwaluwa nagamba naye abasajja abo si babi naye omuntu yenna anaafuna awantu woyitira okudduka tambula okoleki odduke nagamba tebagenda banoonya lwansonga nabo bennyini ekintu ekyo tebakyagala baganda bange okubayisa mu bufunze sawa zaali munaana zennyini ez'ekiro emmotoka ezo zaatuuka ne batujjayo ne tuyingira emmotoka abamanyi mu mabira emmotoka ezimu zaakwata ne zitambula ne zidda ku lwekampala endala ne zisuka ne zivuga ne zimalako ekibira ekyo kyennyini ng'emmotoka ogibulira ddala etambula ate ne batuuka eri ne bakuba encungu ate ne baweta ne bakomawo mu kukomawo twayingira ekibira ekyo kyennyini ekyamabira abakimanyi ku luguudo lw'ejjinja emmotoka endala ne zitambula ne zigenda fetugenda okutuuka ali okutugjaku obuwero n'okutugjaku mu mmotoka ng'emmotoka ziriwo bbiri ewaffe we twali tugenze baatusumulula naye nga muli mu mmotoka mwe baatuteeka mulimu ebintu biringa boolaba abamanyi kutiya zino ez'edda ezekopiyezi eŋŋanda naye nga biringa buwunga tutuukeyo mu mabira ne batugamba musitule ebintu ebyo mubiteeke wali bwe tusitula ebintu ne tubiteeka wali eri mwalimu ebitiiyo n'ensuululu zaali ensuululu nnya n'ebitiiyo byali bitaano ne batuteeka wali ne batugamba mutandike okusima baganda bange mwena mumanyi entiisa ebeera awo mubutuufu ng'olabanga olugero n'ebintu bye baakukubye mu butuufu ku ddakiika ebyo bikuggwako tolina kwogera tolina kwekyusa tolina yadde okunyega ekigambo kyonna wabula omulimu gw'olina okukola gwa kusima baganda bange mukadde ako twasalawo buli muntu ku ddakiika eyo walina okubaako ekintu kyokola oba owunya obulamu bwo oba osigalawo twatambula ne tutandika okusima naye mu kusima nalina munnange gwe nali ndinaanye ne mutunuliranga mu busufu ye ali mu kukaaba kubanga yali yakubiddwa nga fenna ozimbye tufunye yadde treatment emikono gikuluma nze nasalawo neŋŋamba bannange oba bankuba amasasi kabankuba amasasi naye nga jjukira omusajja oli yali ekibagambye ku makya nti tebasobola fulumya sasi baabagamba tebafulumyanga essasi era ngaekiragiro kiba wamuboozi mutabani wa muzeeyi yennyini ne babagamba tebakubanga essasi atiriisi omuntu bamugobe ate era ne wano balina kunyoola bunyoozi nsingo so si kugamba nti balina okufumbiryo kiso bakola ki kubanga singa osangibwa omirambo egyo ne bagizuula walina okuzuulibwa nga tolinako yadde ekibundu kyonna twasalawo nze nagamba munnange ne mugamba nga bwomanyi kye bayita sainlanguage nze netandika okufubutuka mukabubuŋŋana ako nze okutunula ennyo okulaba bannange kifubutuka ekikumi kakak nafubutuka neziruka ngaabamanyi mabiro eyo gyeggwera mabiro eriko kyebayita ebikajjo ebyametta biwanvu naye walina okudduka okulaba ngaotaasa obulamu mukama yali wamaanyi simanyi oba bagoba ne batuuka we bakoma kubanga walina okugjako esaati esaati zonna zaali zijjudde omusaayi esaati ngaolina ogigijjamu nosigala bwereere mmalirizo okufubutuka okutuuka eyo ngenda okubulira nga omuntu ajja akola ki ajja dduka mpozi kwaliko munnange yali ajja awondera naye ndowooza we nali nyimiridde waayitamu ndowooza eddakiika nga abiri ngenda okubulira nga omuntu ajja asaatuuka kati bwensirikira bwe nali nsirikidde ngenda okujjukira nga omuvubuka naye twabadde naye erinnya lyenjijukira ndowooza erinnya kandirekerwa ebyokwerinda hmm. natambula mpolampola okutuuka bwe yali kati nga bwomanyi nti obudde bwali mu ssawa nga munaana obudde bwatandika okuba nga obusaasaana mumanyi empeweeyo okusawa kumi n'emu netusirikira bwe twasirikira netusiibawo nga tulina okutambula okuvaawo obudde bwakiro okufuna awantu wetukolaki wetugenda naye naye ebikajjo gye biggweeraku twasinkana amaka mwalimu omusajja omusajja yatulagirira awantu awamu ye omuntu gwe yali amanyinga ayinza okututaasa bwe yatutwalawo twamalawo olunaku lumu olunaku lumu ne twagala okutambula tukole kituveewo awantu awo omuwala gwe yatutwalira n'atugamba mulaga wa naatugamba mubeere wano ŋenda kuona ekitinga ku kitebe ŋenda funa omuntu gwenkubira yatugamba alina essimu ya segirini netumugamba kaale kakati netusulawo olunaku olwokubiri enkeera omukyalo oyo natandika okuba amasimu naye ngaessimu gwevuga afuluma wabweru kakati bwatambula nakola ki nafuluma netutegeera netugamba omuntu ono alaika naye alina ekikyamu twatambula netuvaawo tugeera tufuluma omukyala twamusinkana mangi natubuuza mulagawa netumugamba munaye twagadde tukole ekitutambule tuve wano mpozi omukyala ye yali amaze okuwayalinga n'abantu abakuntulinga ekimabira nga kitegeeza enyumba zonna ezisinga eziryawo zimanye ekintu ekitambula mu mabira era abantu abatambula emotoka zebavuga nezigenda muzizibwa tekuli muntu n'omu ku bannaffe yalabika tekuli muntu n'omu yalabika kubanga ku omusirikale information gyetuwa nga musezibwa bakasuulamu abaana titwandise trip za mirundi ngaesatu era bwotuuka mu parking wali waliwo zino buluuka za 99 naye nga bazitemyemu bwebati nga boolaba nti kubanga twavayo nga tusimbye musuulu naye nga buluuka bazitemyemu n'ekiringa ejjambiya nga wona ogamba nti omuntu basiba omuguwa nga tosobola kusese eyo ettafaaliyo tirisobola sesetukako muguwa era omusirikale yatugamba buloka zezasooka okuyingira weza nainaini nga kitegeeza bwe bavuga ne batutwala mabira ziri emotoka ezagenda eri musezibwa siddangayo kuwulirizaako muntu n'omu yenna nti oba yavaayo tutambudde bwe twamala ne tudduka kuoyo omukyala baganda bange ntambudde buli kintu kyonna buli kitundu kyonna kyomanyi mu uganda naye akantu ke baatukuba ekiro abasajja abo bwe baali batutwala baatuddiza buli muntu simu ye kubanga omusirikale yagamba tebasigaza bujulizi buli kintu bwobeera walina sente sente oba emitwalo esatu mu nsawo baazikuddizanga ne bakulaba nti ozitadde mu nsawo era nessimu ne bagikuwa ne bakugamba genda nessimu yo kati biri ebintu bye twasitula mu bukutiya byalinga buwunga kubanga omusirikale egamba eminamba egyo bamala ne bugijjawo nga waisewo wiikisi satu bamala ne bazijijjawo kati buno buwunga bwebwatwetisa kubanga ebikutiya byalinga kumi na bibiri kitegeeza babiyiwa kuli ku mirambo egyo nga byo tebikkiriza mulambo ogwo kuvunda gulina kala bukazi kati tumaliriza nze buli kitundu kyonna kyembeeramu bategeera wendi okibulira mukama wange buli kitundu kyonna kyembeeramu bategeera wendi entambudde uganda jukira ndi mulwadde naye abasajja abo emmere eno gye bakuwa balabika kabeera kakodyo kaabwe okutegeera nti omuntu ono ne bwabeera dduse alina okufa kozi nze wayitawo ebbanga ttono n'owulira nga obeera oli awo ngaovaamu omusaayi ngenda okufunako okwebuuzaako ng'abasajja balina kemiko zebatabula nga bwolaba onaokwata tiyagaasi ebintu bwe bityo nga babikuwa naye nga birina okumala mu mubiri ebbanga ne bijja nga biryampola enikesi bwowulirira kitegeeza obeera wasajjuka dda kubanga nze nagenda okwekanga nga bwobeera ofuluma ogendolaa nga musaigwe gufuluma kitegeera siddangamu ne bannanga abasatu nnaku zino kyenjenzuuleku omuntu omu era nga naye musajja watu alina weyekweka mukakukuŋŋaana okali bwe yafubutuka era naye e- e- yagenda bwati era n'abako weyekweka naye nga kati esaawa zino endi ku twitimenti endi ku bunkenke bannayuganda mwenna naye kyenina okubakakasa nti abazadde bangi abekitiibwa ba mp mwenna abali kuno abatasobola yange okuvaayo okwesaaza we muli olw'empisa eyabikibwa mu mukono ku nsonga ya mwami kibuule teriyo omwana atiggwa mu mukono nga kibuule tamulina mu mukono ne katumba wamala abantu beekayunga bonna omusirikale information gye yatuwa kalangwa yalina okutwala buli guleeta yakayunga yonna okwewandiisa kwa pulezidenti kwagenda okutuuka ngaenkumi n'enkumi z'abavubuka zatandika dde okuwambibwa lwansonga bo emission e gye baabawa kukendeeza nnamba y'abavubuka bonna abaali balina okulonda kubanga ffe twalina abantu be twasangamu ku mulundi ogwo nga weewuunya n'okwewuunya nga olaba mwana muto myaka kumi na mukaaga myaka abiri mu butuufu ng'olaba omwana muto n'omubuuzo bwayolonda nga talina nakyamanyi yadde nti oba batiikinga bwe bati talina naaso nayidi ng'akugamba nze twakoma okwewandiisa ku ssomero naye abooluganda ddala ddala omwana myaka kumi na mukaaga ddala kikyabeera agenda okukola so bakama bange buli muntu yenna amaloboozi agajja n'ogamba nti ate simanyi abazantu babuliddwa baganda bange entiisa eri mu mukono awo gyotalabanga omuntu gyatasobola yadde okwogera okujja okugamba nti omwana wange yabula so abantu mwenna ab'omu mukono omulanga gwenkuba mukama wange nga bwe wankyaziza waneenokwa mugende mufaakuuze omugga gwa lwajjali ne mu mabira abantu abalinanye mabira manyi nti mabira oyo kibira kinene toyinza kugamba tebatyaba mungu naye ngaalabu ndi buli muntu yenna ali ku mabiri amaka agalinanye ogamanya infomation etambula kubanga mu mabiri omwo mulimu ettendekero eryabaana nga bakwatibwa nga bannuupu gwe bakwata tugezenge muloto bamuleeta awo mukama wange lumbuye enamba y'abavubuka abagenda bafa abanuupu kati yakyukamu kyo kino kankibabuulire era tosuubira nti bagenda kukwata omuvubuka wa nuupu bamuteeke mu kkomera nti oba ekitali ekyo kyo kyakyuka mu feezi yakyuka abavubuka bennyini abanuupu abakwatibwa abalina emyoyo emitono egya ssente bajjibwa mu mabira nga naye gwe tebasibibwa bagendayo okubatendeka engeri gye balina kuttamu bannaabwe nga bo balina kulumba bannaabwe nga bamanyi nti mwesalunguyo osula wano bo ne bajja ne bakugwako ne bakukuba kiyifuyifu ne bakutta yenkuba kati eriwo era omusirikale yatugamba n'atugamba ettendekero eritendeka abaana abo kibuule yalikulembera naye tugambe nti misa kinkumbuye abantu abali ku mabiri awo tebamanyi kitambula bo batendeka kati abavubuka ba nuupu kino banekamba buli buli memba wa nuupu yenna oba buli munnauganda ng'oli mwana obadde omuswagu oli muswagu toddamu kwesiga buli muntu yenna yadde wamulaba wali ku kampeni kubanga kati enzita eriwo bannaffe bennyini bebagenda otandika otukuba kubanga nze simu eyasembwayo okumusindikira meseji oli yaŋŋamba naŋŋamba wetukusanga wekigwera naye ate nga kati sikyakyemulugunya lwa nsonga buli oba nsindikira meseji eyo n'ofuba n'ogamba kati leero kampewo sigenda sula wange ekiro ekyo balumba okitegeera nga kitegeeza nti mu basirikale mwenyini mwe muli omuntu gwe bawa mission n'agamba kakati olaba ono leero tulina okumulumba ate omu n'abayitiri n'abagamba n'akubira omuntu gwe bagenda okulumba n'agamba leero babasindikidde abantu naye tambula oveewo so buli muntu yenna buli munnayuganda akuna okulagubwa kwonna banne tebwesigiriza so nekiralo omulanga gwenkubira buli muntu yenna ava mumizairo kati nga gyendimu ngaolina omusirikale yakuyambaku kubanga abasajja bakumbulirange nebagamba tetwakyayagala luyamba muntu wanu nti bwetudda wabweru oba bwetuwonaanganze gwenawona oludda kumpewo kuno nga oyatukiriza amanya abasajja abo tebawona so banne tubeere nga tusirikira amanya g'abasirikale abo kubanga nze kyenalaba abasirikale si babi abasinga bakoa okutta naye obuzibu bafuna nti bweba tulitaasa n'otambula n'ovaayo oludda ku mpewo ng'oyabye abantu bonna abasirikale abaali bakuyambi so nze empere nembye n'obulwadde abooluganda ndi mulwadde obeera awo buli saawa omubiri gwe gubaako enkyukakyuka kubanga nze nagenda okubaako we nagenda mu ddwaliro nina maama wange we yantwala mu ddwaliro mukyala naye yanyamba buyambi omusirikale yaŋŋamba nti eddagala lyewalya buli sawa libeera lisajjuka kati baganda bange emboozi nnene abantu bali bafa buli saawa abantu nga wabeera nga waliwo omuntu asobola okwevaamu ngaekyosirika banne tulombesezibwa tufakozesezibwa tujje baganda bafe abaapa amanya ge nategeerako kubanga bwe mwabeerangawo nga babawadde information ne babugamba mugenda kukuba buli muntu yagambanga munne ekintu n'ayogera gyova gyava n'okwatako amanya ge wakwata okitegeera so buli muntu yenna gyoli kyenkuba omulanga tuleke kwebaka nga wabulwako omuntu naye ate nako abantu kitegeere nti abantu abo abasinga babateekamu etisa kubanga mukono kibule yagyesifuga era information bannekambabuulire eriwo ku bintu kati olaba enkyankala neyaliwo olwo katumba yakyankanana n'abasajja abo katumba wamala era baleke kulima nti ekintu ekyali kikubisa katumba wamala kyali kirala kyali kyava ku bwekuusa obwo nti katumba yagaana embeera yonna eyaliwera omusirikale yatugamba n'atugamba atambudde n'ava wano nga ye agamba tetuddamu kutta baana ba mu buganda era ye nagamba yakimuvinze lwaki ate bweyakimuvingira lwaki amasasi bwe gaali gakubibwa okitegee so kitegeeza zenkayana zaabwe ziri omu mulimu abatakyagala mulimu abakyagala naye ate nga katumba wamala bwobeera nga wakigaana ku luno bwewasuka okutta bo baalagawa bwewasuka okutta omanyi bibi eno program bagiwuliriza naye ddala owekitikalangwa mbadde nenvabye nga nkuyise nena wa kitiibwa ddala ddala abaana ab'emyaka ekumi n'omukaaga be mugenda mujja mu maka g'abazadde baabwe eh? omuntu nemumugja ekatakwe nemumuwerekereza nemumuleeta emukono nemugja omuntu erira nemumuleeta emukono ddala abaana ab'emyaka ekumi n'omukaaga balonda tayina omwana wa myaka kumi na mukaaga alonda kubanga wasanganga omwana n'omubuuza bakuleeta batya nti nze bansanga nyambadde enkuufiira yalwera kubanga engoye zonna zaaliwo namwe mwenyini abagenda batta baana babantu mukimanye nti tishati ya bodwine ejobe ya misa kyabulana ngaomwana talina kyakwambala ne kampeyini nejja omuntu nakwata tishati ejo eriko segirinya eriko nekyabulanye mabiga nagimuwa omwana nagitambuliramu wafe tutambula kati nze ntambula mu bitundu ebyenjawulo nenga nsanga abayambadde tishati za museveni so bannayuganda mwenna ekintu kino tulina ebintu bingi bye twayitamu nga tusobola kubibuulira muntu n'asiima oba n'amatira naye mu butuufu abaana b'abantu omwana muto myaka abiri myaka abiri mu munaana abiri mu musanvu ne bakuba ne bakwogoloza buli kimu oli nava eri nakulinya obusajja nabunugotola bwonna nkitugina waliwo nebintu ebimu byetusobola bagamba kumpiwo naye nga olwenyiike obyogera bala ddala oli nagamba musajja muno namugamba tambula ojje kola kino nakino bwekiti nebweki omusajja muno mukama wange kankubuulireko mister lumbuyenge eggwanga lyonna libuulira abasajja bobavaamu bobeera ngaoli wamutima mubi oyigesaba pulezidenti kyagulamu kubanga bo bakugamba najja nakugamba kati omuli wano mwefuula muno mulumirirwa nnyo yaali eri akubira pulezidenti esimu eh? ddala ddala bannange basajjamu eddala katumba kale wakaaba nnyo nekulaba nga ddala ddala okaabira ddala nga muwalawo bamuse ddala ddala gwe bwobeera nga kale kukufe katonda yakugamba nakuddiramu nogamba nti netugenda kutukutta ddala ddala bwewasuka lwaki tuvaale noyogera eri eggwanga hmm? noyogera eri eggwanga nogamba nze nakivaamu naye abaana bala twabasuba musizibwa obanga nze manyiko sizibwa omusirikale gyeyatugamba ne mabya naye tugambe misalumbuye nti emigga mitono sizibwa yokka gwemugga sigwego gwokka kati mukama wange okitege wanjisiwe tuyanziza emboozi ero era bangi bagifunyemu esebo ah, mukama akugumye era mukama yakujja mu bizibu ebyo yagenda okusuusa mbeera bulungi eddagala ogoberere ebiragiro by'abasawo era woli wakati eh, minisita wange hmm. saawa zino kyenyinza okukugamba nti eddwaliro lyonna livaaku hmm. olw'ensonga yesente sente nga nyingi ate omukyala nyamba ali kenya okitegeera sakwaze neera sikyamuwuliza lwansonga eyangamba takyalina sente naye nga buli saawo obeera ku bunkenke era nasembayo okwogera naye nga ngamba sikyalina sente lwansonga emirimu gyange gyatuula kubanga naye yali atoola mu nsawo ye okitegeera kati muganda wange nalina okuddayo obufunda bwobudde njagala kuta nja kuza olunaku olwa lwonna oyongere okutegeeza abaiwo naye alla akugumye era kususe sigala kubiragirira basawo tujja kulaba engeri gyetukwasaganyamu ensonga zino guma tewali kyakola yasiwe tulimu ebyobufuzi mu uganda byafuuka byakutta bantu so nga ate sibuyina okuba ensi ya katonda kuno ye muntu okubanga alina obuyinza obusobola okugjawo omuntu munne ye naalowooza nga atagenda kufa atalina baana ate nga nabo bakwatira ku baana ababe bakaaba nnyo ekisinga okunnuma si byabufuzi naye omuntu ku nsi kikyoyagala ekisinga obulamu waaki otta muntu munno ah. mwami rumbuye abasajja bali balina emitima nkubuulire okumanya abasajja bu bagezi buli lunaku bakyusa feezi abasirikale bwe bamalawo ennaku bbiri baleeta omusirikale nga muddugavu nga tomulabanga ku mutufu nga tamanyi yadde oluganda mu uganda ni waliwo omusirikale atamanyi luganda nga tamanyi luganda najjanga mu butufu tasobola kwogera luganda naye nga emotoka ebayiwa buyiyi naye nga nawe webaleetera mu butufu togendamu kuba luyi kitalo nnyo mukama akugomye tujja kuseka lunaku lulala vidiyo ero kangikume kubanga nekintu kyempuliri kitajja kundeka bulungi njala mukama akugumye nkimanyi nabala vidiyo nawe tabalasa kimu naye guno mutima simanyiga nti tubanko na mutima guno kubanga ffe tuli benyaza ennyo mu kutta abantu tetulina mubuji tetulina buyinza butta muntu nalega omutima ogutuntu olwokuba ina gwena kyoyagala okuyisaawo mukama akugumye onakolungi amina sebo bane munansonyiwa ebigambo byemuwulidde si birungi kuwuliriza mu matu ga muntu naddalira abazadde era nsiiba mbagamba nti abantu abatufuga nsolo era bwe buka ssebasajja kabaka bwe yabawadde n'agamba bwe yajja mu lutalo luno yajjamu kulwanyisa fugabbi nabutagoberera mateeka kati kyekigenda mu maaso saawa zino mu uganda okutta abantu kufuusa okutta abantu so nga te si yensi katonda gye yatuwa nolwensonga eno jalasalira bannayuganda bonna buli muwaali mubeere bagumu ekikutta obudde kijja buta kubanga okutta omuntu si esolution solution eri nti ebyobufuzi biggwera ku meeza awangudde n'akulembera ngoba owangudde n'odayo nokularihaaso mpaka ttaamujja naye kintu ky'okutta abantu kyandibadde kikenderawo kiviirewo ddala ekintu kyenkwe kyandibadde kiviirawo ddala kubanga omwaka gikomekkereza olunaku gyerukomekkereza ewiiki gyerukomekkereza oba eddaki kuba akasekends fena tulina okusinkana oyo donda namugereka eyatutondeka ku nsi kuno tuba tulina okuddamu musinkana naye ate gwe bweweefuula wefudde sitaani ajja abantu ku nsi ngaolozi ogenda okuwangawo okusinga banno kikyosiga mu nsi muno era kikyoyagaliza abantu okubeera nabo mukama akomera takomera mpeera olunaku lwa sande tujja sinkana ku lunaku olwokusatu so mande siriiwo olwokubiri siriiwo tusinkane ku lunaku olwokusatu mukama bankumira takomera mpeera mbaddamu ngenda kuwumulamu olunaku lwekyole mande olwokubiri tuddemu tusinkane ku lunaku olwokusatu mukama nga embeezi wange mukama wange era omukulembeze wange gwe nalonda robert kyagulanyi sentamu nkutumiddeko nnyo wamu ne famire yo ngintumira ku banayuganda bwenna baagala enkyukakyuka ne mbagamba ku lwa uganda yonna eyawamu tuve mu ntalo tumanye kye tuli abagwira baatujjirira ekyokubiri enkwo tuzikendeeze kuba gwolyamu olukwe ate enkya yagenda okuyamba omwana wo okulya muntu lukwe tekina kye kigenda kugasa kubanga gwoliddemu olukwe enkya yagenda okuyamba tekyetaagisa nnyo kuba nti ggwe weefudde nampulira zibi nga nawo nakulwekyo ogenda kuvaawo ensi eno tuyitamu mpite agikuwayo agiviira tuli mukka bukka tuli bimuli ebimulisa naye ate nemala nebiwotoka nebikalira bw'oba weerabidde nti omukka gwossa katonda yagukuwa ate nga takulagira nkutta wandibadde mulekerawo okutta abantu mukama wakumi natakumi nampeera tusinkane ku lunaku lwokusatu ŋenda kutwala enaku bbiri nga mpumuddemu lunaku lwenkyo lwebbalaza n'olwokubiri tusinkane ku lwokusatu ekiro ekirungi mukaba bankuumire mwenna mwebale kungoberera mukaba bakuume